els humans neixen lliures, naixem lliures i iguals. Article número 3. Dret a la vida. Article número 5. Ningú serà sumès a tortura. Article número 7. Tots som iguals davant la llei. Article número 10. Dret a un judici just. Article número 11. Dret a la Dret a la presumpció d'innocència. Article número 12. Drets a la intimidad. Article número 13. Dret a llibertat de moviment. Article número 15. Dret a la nacionalitat. Article número 18. Dret a la llibertat de pensament, consciència i religió. Article número 19. Dret a la llibertat d'expressió. Article número 20. Article número 21. Dret a la democràcia. A veure, a veure amb el seu... pot uh, no apretar el Vinga, aquestes noies les ajudeu vosaltres. Article número 23. Dret al treball. Ar, uh, article número 24. Dret a l'oci. Article número 25. Dret a, un... Dret a un nivell de vida adient. Article número 26. Educació. Dret a educació. Article número 27. Dret a la cultura. I article número 30 dret a que aquests drets no siguin suprimits en cap circumstància.